Clear for Takeoff. Das habt ihr jetzt gehört, ne? Jetzt haben wir Clear for Takeoff, so jetzt können wir auch gehen. Äh ja, das ist auch noch ein kleiner Grafikfehler. So, wir fliegen jetzt mal Richtung ähm, Stadt. Wie gesagt, Ruderprobleme, alles gut. So, fliegen wir mal Richtung Stadt.